bine la un nou episod de Minecraft de cu domnul Voinea. Spune salut, domnule Voinea. Aici prezent violatorul de femei 3 Ho, Oh, oh, oh, și încă cât. Aici aveam un uh, Charger King, adică un fel de boss, care era sub mine. După cum ați văzut în ultimul episod am murit. Pentru că m-a trolat sand nu știu ce pula s-a întâmplat, oricum m-a omorât sand pe scurt. Am murit, acolo e un uh, Elcanie, n-am cum să mă apropii, dar ce pot să fac e să dau laba și să sper că nu mă vede. Dar cred că m-a văzut deja. Dar, da. Da, da. da. Știi că ți-am zis că s-a spawnat un troll, un copac și trei chargeri? Eu n-am cum să vin la tine, efectiv, n-am cum. Abara pot. S-a făcut singur Elcanio. S-a mai spawnat și doi Yeti. Eu sub pământ. În speranța că o să am destul cât să vin la tine. <laughs> Efectiv, e un Elcanie aici și nu prea am multe speranțe, dar... Na. De fapt, cred că știu... Chiar era la tine. Du-te în pulă de el, Kanye. Bă, eu știi ce-mi fac? Deci mi am pus chesturile și am, am șapte cactuși. Un semn de nu merge. Ai fac eu, eu mă chinui să vin spre tine așa tiptil cu el canie după mine încercând să cațăr copaci și să dau la bala copii să nu mor De la fold damage și chestii Și să mai găsesc zucchini Să încerc să mănânc de pe munți și de pe creste și de pe pule. Să merg așa shiftat și să merg prin copaci. A, nici nu știi ce stragă e aici, domnule. Ok, acolo e o chimera, acolo sunt trei chimere, numai bun. Așa, unde e moartea mea? Moartea mea e la dreapta. O să baricadez aici, asta nu intre chimera Am baricadat. Ba, am pus aici cactus, dar mi-e frică că mor în ea, așa că i scot. <laughs> Și aici nu pot să baricadez, că e prea mare Să zboară ninja low. Ce? Două schelete ninja low. Da? Ce înseamnă două schelete ninja low? De la care îți dau uh, shurikenuri? Nu, dăm zombie, da, da. Dar e un charger acolo și nu știu dacă să mă apropii. Ah, fuck. Nu, nu e acum, nu. Așa vreau să... Ah, dacă am putea... Ai, de, ai destulă Hai, lână. Ai destulă lână și pulă ca să faci paturi. Moare, dacă nu moare. Piseamă pe ei. Ai destulă lână și pulă ca să faci paturi? Am destulă pulă că vine un charger după mine. Mor, mă! Satan într-o chipare! <laughs> Frate, nici nu știi cât de gay sunt ăia. <laughs> Ah! Oh, oh, oh! Oh, l-am murit! Fuck, băga mi-aș pula ce m-am speriat. Voi na. Am salvat Ninja ninjalou. O să iau shurikene. Mâncare, mâncare, mâncare. Ah, m-am omorât bombe cu ăla de căcat. Ia shurikene. Ia shurikene de la cucat și omoră toți aia din jur. Ok, stai să mănânc și eu. Fac mi-aș pula în ei. <laughs> oh, ce urăs, bă. Dar faza e că la un moment dat încep să iubești jocul. Pentru că te omoară de atâtea ori încât e, e plăcut. Vedeți? Voi ăștia care mi-a spus mie să dau enable la inventory nu mai era nicio plăcere. Păi de câte ori mergeam după iteme? Nu mai mergeam niciodată fără după iteme. Deci n-avea sens, efectiv. <laughs> nu e ideea de progres, e ideea de aventură. <laughs> Las toate itemele în chest. Bă, poate mai puțin dar tu. Așa. Vin după tine, e un dicer. Unde ești? Eu? Aici unde e un arcan e, tu? Mă bag un bicer, cred că Găsi cum. Bag pe ea. Nu pot să bag cu... Vrei să-l omori? A, dicerul ăla negru. Ăla negru. Tension arrest is over for now! Bă, mi-aș pula în tine. Dacă te uiți pe mapă, e plin de știruielțele mele galbene. De copac. Ce dracu să aud omorât? Am bătut eu un dicer. Ah. Ce stragă la mine. E un alcanie! Am fost Ai șorichenuri? Cred că ți-am găsit cadavru. Mm, cadavru meu din Aha, peșteră? Din peșteră? Nu, cadavru tău, bă, ăla, nu din peșteră, ăla principal care avea diamantele și tot fierul. Ah. E bun! Să bă, mă tai mutat Ninjalou lângă casa noastră, e fix în, lângă casa noastră. Omul mă e un water troll. Da, ăla mă omor pe mine, ăla mă omor pe mine. Ăla sau ăia? Nu știu, da, adică eu țin minte că a fost unul, dar... Pe vremurile astea nimeni nu poți să ai încredere. Vreau să-mi bau acolo dacă vreau să... Gata, am arăt zombie. Păi, uh... Neanga nu se pulă șeful! Mhm, așa, perfect. Hai că vin eu că am făcut rost de lemn ca să-mi fac planks-uri mai multe. Bă, vezi că n-am aranjat nimic, că tot cupla aranjat nu eu. Ce uh, Trebuie să știi că trebuie să ne întoarcem să luăm... Uh... Ce? Paturile? Paturile. Dă-le în pula mea mai întâi, fă tu acolo zona. Fă totul in the zone. Mamă, i-am dat 500 de mii! A picat niște rune din asta. Nu prea mai am shuriken-uri. Trebuie să omor pe toată lumea din jur. Și ideea e că n-am ratat niciunul. Am avut și un banner. Bă, mai știi cum ne puneam noi banner. Da, mă, am făcut și rost de banner. Aveam eu la mine un banner. Aveam banner de la care nu l-avesem până atunci, era unul gal, uh, albastru. Si banner. L-am luat. Adică, de fapt nu l-am luat, era acolo. Am arătat eu unul. Și niște water rooms. Acum ideea e, o să-mi iau un topor care e aproape terminat. Ah, niște dirt. Nenea, sunt aici. Bă, vezi că e un ce charger fix acolo unde ești, sau? S-a luat după tine. Fuck. Îți place tehnica mea? <laughs> Nu știu că nu mă ia tine. Dă Așa. Uh, păi și cum dracu? Cadavru. Am dat un cadavru tău. Bate, îl aud, dar nu-l văd. Tu-l vezi? Ce? Chargerul. Ai voie dacă stai aici, dar n-am cum să ajung la tine. Că aș putea încerca, dar... Acum îl văd. Te-am voie aproape tot cadavru. Tate, trebuie să după aia să verific fiecare cadavru în parte. Din câte am. Le-am golit pe toate. Ai 48 de dăse de zombie, ești nebun și o să stai și muream de foame. Păi, eu ți-am zis. Dar nu mai trebuie story? Tără, tără, tără, tără, tără. Am venit. O să mă împuște ăla, nu? Ai omorât rolul de căcat, te rog eu. Ăla lui Răzvan. Da, bă, da, mă. Uite-l acolo cum le omorâ. S-a spawnat încă unul? <laughs> Bă, bune, am murit 3. Frate, aveam mâncare la mine, acum nu mai Frate, mâncare deloc. aveam 48 de uri Uite câte shuriken-uri am. Stai. Wow, s-a sunat 3. Uh, ehm, da. În fine, știi cum facem? Uh, Aaaa! Ah! Mai de viața mea să spună fix lângă viața ta. <laughs> Ce? Bă. Bă. Lasă-mă pe mine să organizez aici. Tu du-te și fără de itemele toate. Mai ai ceva de luat? Dă și mie alea 8 shurikenuri, dă-mi alea 8 shurikenuri. Na. Lasă-mă pe mine să-l organizez, că eu sunt băia finuț, știu să organizez. Știu. Um... Eu știu să fac magie. Da, nu, am găsit până acum magie de sortare. Mie îmi place să organizez chestii, efectiv, așa sunt eu. Da. <laughs> Îmi place să fiu organizat, ok? Știu că mulți dintre voi se ceară Dar ce trebuie organizare când poți să ai pulă? Nu! Uneori îți trebuie și organizare. Ok. Mă, mă bag cu un charge și mereu mă uit în spate să văd dacă trag vreun monstru. Sigur, ai luat toate itemele mele, că trebuia să am și o sabie și chestii, sau ai luat tu pe alea? Da, n-am luat sabia, acum am luat sabia. Din acum sau tot. Ok. Sperăm că nu se iasesc cu ea și ciclocul pe mine, sau pincerul, sau trollul ăla de pe că trollul mătii. Da, chiar că a fost trollul mătii, că la te violează. Au ratat primele două shurikenuri, bă. Gata. Așa. Uh, avem mâncare de căcat ca să nu consumăm astea multe. Ar trebui să avem. <clears throat> ok. Uh, interesant. Avem o problemă. Nu este ce face. Hai să mă uit la utilități. Ăsta ce face? Nimic, Omul nimic. niște lemn. Deci marble ăsta nu face nimic. Ok, îl punem aici. Hmm. <clears throat> Bă, mai am, mai am, am eu lemn. Fă și tu, mai, mai, mai avem chesturi? Nu, dar am eu lemn. Avem lemn de chesturi, stai că fac eu un chest. Vezi că am pus mâncare la făcut, ia știu mâncare. Da, am, am am la mâncare. Așa. Um. Deci mi-a luat efectiv doar două topoare și mă duc să... Mi-ai luat sabia? Da, e acolo pe undeva. Acolo pe undeva unde? A, uite aici. Bă, mi-au și bow ăsta, poate îmi folosește. Și mi-au și dirt. A, bă, bune că vii după mine. Ok. Uuuh. Uite, dă de apă. Mai am. O să le pun. L-am murat. Cred oribil arată, am apă. Ce? Dacă mai e vreun Oi. o să mă pic pe față. Păi Omul fugâi, dacă îl pui peste apă nu merge. S-au bugat bannerle. S-au bugat bannerle, să-mi bag pula. Efect, pe bune. Bine, te punem oribil dacă vrei tu. Nu! Așa. <clears throat> Bă, fă paturi. Fuck! Hai să facem paturile. Du-te și resurgele pe alea. Trebuie să faci, trebuie să spargi ele din, din spate, toate paturile din trecut știu, bă, aici face. Ce? Trebuie neapărat să desparți pe din trecut ca să le pui pe astea noi? Nu. Păi și contează în care te culci? E un elcan, e lângă casă. Zi-mă ce ți-am întrebat. Asta nu ne lasă nici măcar <laughs> în play. Niciodată. <laughs> N-are cum să te lasă, e gay. E făcut uite să fie. Uite-te la mine, uite-te la mine, Dara. <laughs> Vezi că mai ești un al albastru care vine după tine. Unde? Peste tot. Nu, vezi că vin în casă, arunc topoarele și pe aia duc de aici, mor. Se puțin, poate poți să rămân eu. Mă întreb. Ce pula mea? Wow, nu merge să dau în el, ești nebun. Cu săgeata. Mai am 5 sen. <laughs> Îl duc departe de cap, am ucid. <laughs> Mă, nu, dacă tot te duci de casă, nu te distruge paturile trecute. Ești nebun, nu? Dacă mă sinucid, mă spawnez lângă ele! Bine, merge și așa. Deci păi asta a fost toate sugestiile mele, copii. Bă, bă parcă aveți, deci, mă urmărește un elcan și un charger și parcă vă cum omoară charger în un elcan, e că asta e mai rapid în apă. Îmi bapula. Se <laughs> atacă singur! Se atacă charger! Am făcut un charger să se omoare cu căcatul de troll. Gata. Uh, să sperăm că nu mai murim acum, că după aia rip. Păi, n-ar trebui să mori. Ce am <laughs> Frate! Fra! Tei! Tei! Fra! Tei! Înțelegi? Ok. Um... Păi, hmm, vom uh, analiza această analiză complexă a situației depravante în care ne aflăm și voi spune că... Da, ne... Da, da. Ce? Mamă, tu știi cum se vede drumul nostru pe mapă? Da, o pula. Știu. Zici că e marcat, zici că e America, în pula. <laughs> Ei, eu marchez. Da. Fuck. Eu mi-a marchez curvele cum trebuie, da? Eu le marchez cu respect. Bun, să și Dani. E un alcan, e spawnă pe drum! Da, știu. L-am găsit și eu pe drum, dar m-am prefăcut că nu există. E fix pe drum. <laughs> și m-am dat jos de pe drum. Ce vrei să zic? Frate, ai... Construiești o chestie în viața ta și ca nici voi nu. A mea! A mea! Efectiv e american-canadian, vezi Canada. <laughs> Am picat de la 5 km pentru că am avut lag. Și fix acum s-a despawnat canie Să-mi bag pula, unde sunt oile? Deci mă răzbun pe oile astea, să bag pula, nu l omor până am dă mâncare. <laughs> Voi ne masochist de fel, deci... Uh, beware of the masochist. Da. M-au înțeles, mi-au dat mâncare din prima. M-au înțeles. Sunt singurile care mă înțeleg, mamă! Ele mă înțeleg! Ești nebun, eu mănânc zucchini și Pulă pe ceafă. Mănânci multă pulă pe ceafă. Așa. Uh, am scăpat de căcatul ăla. A, băga mi-aș pula. Bine, ai omorât paturile? Ai omorât paturile? Da. Bun. Fac eu altele. Bun? E noapte. Le-ai făcut? Le-ai luat? Da, mă, le am. A, deci nu trebuie să fac eu altele. Ok. Uh, ce dracu să ure? Păi n-aveam lume oricum să facem. Ba da, avem. Multă. <laughs> Multă. Așa. Ba, pula. Trebuie să mergem la săpat. Niciodată nu scap de încanie. Trebuie să mergem la săpată, zic eu. Dar până una alta vom face această casă primitoare cât de cât să poate. Iar s-au spawnat ăștia de apă să-mi bă, pula în fiața lor de pupunari. Și un Giorger! Frate, ăștia și mai pupunari. Deci te zac un acoperiș în caz că vine Bloodlust-ul ăla de căcat și ne scui pe ăștia ca asta, știi? A vine și aruncă și mie o sabie. Dragul știe unde ești. Nimic nu te văd Sunt unde pe ești. platformă. A, vezi că am găsit și un dungeon ceva. A. <laughs> Ala de sus e doar un altar, magnific. Dă-te mă la o parte. Bă, ești nebun, tipul ăsta nu și-a luat un bet. Ah! <laughs> Bă, tipul ăsta nu și-a luat un bet. Dă-te mă de aici, băinea. <laughs> Dă-te mă, prostule, că i-a tras pe alții. Intră mă în casă! Demonie! oh, <laughs> oh, și încă cât. O, oh, bă, l-a aruncat în mine! Și tu la Dar dracu, nu-și lua knockback înainte, știi? Uite că gata la de zombie. Da. Păi omoară câte villager, poate să dă aur și diamant. Păi, ai buguit bannerele. Nu le-am buguit, nu merg să le pun. Nu înțeleg că le-am tu. Oh, mi-a dat plin de diamond ăsta să-mi va pula. Mi-a dat 13 uh, diamond-uri. <laughs> tu cum pula mea le-ai pus? <laughs> Frate, că le-am pus <laughs> S-au pus în pulă. Frate, tu trebuie le pui de sus. E, minciuni. Casa noastră nu trebuie să fie frumoasă. Nu trebuie să fie frumoasă, da? Trebuie să fie, trebuie să fie, să fie. <laughs> Cât să nu te omoare chestii. <laughs> Pentru toți aia care cea Ha, ha, ce pleb, își face casă din dirt <laughs> Ne vine mea, ok? Viața m-a obligat mi-am făcut și din lemn, da? E și din lemn. Nu pot să spui că e doar din dăr. Mai pui și greșit lemnul. Se întâmplă. Eu mă simt sigur, da? Tu ce ai, a? Tu ce ai? a? Culcă-te, culcă-te, culcă-te, culcă-te. Stai mă un pic. Culcă-te. Nu pot să pun colțul ăsta. Gata. Gata, avem o casă! Aproape. Acum chiar avem o casă. Acum avem o casă. La culcare. Uite, avem, avem așa apusul spre soare, vezi? Spre la care dă la în apă, vezi? Ia. Da. Așa. Acum avem o casă frumoasă făcută din căca. Da, avem o casă. Nu poți să ieși din ea? <laughs> Vezi cât de bună e casa asta? nimic care nu-ți vine să ieși din ea atât de bună e. <laughs> Uite la... Bă, bă, bă, paturile blochezi un mobi, testat în se gândești tu, dai. <laughs> Da, efectiv, dacă, da, bine, aia n-am filmat-o. Da, dar dacă aș fi filmat-o și ați fi văzut ce am făcut noi în se gândești tu, dai. Cu niște zombalăi, v-ați fi mirat și voi. Cred că mi-a dat... Da uh -oh. Some mi Mi-e frică. Și mie. Eh, lasă, că ți citesc ele duminică. Uh, Păi, da, cam asta e. Am făcut casa. Hai să vedem cât am filmat. Nu cred că am filmat uh, mult. 19 minute. Încă 10, șeful. Uh, <clears throat> Păi ce avem de făcut acum? Avem casa, în sfârșit avem o casă. Acum trebuie să o distrugem să facem altă mai frumoasă. Hai să mergem la săpat, pentru că trebuie să săpăm. Ok? Suntem înarmați și cu mâncare și chestii? Da? Bun. Dăm niște... Bă, vreau să fac un drum de semn. Avem, avem chestia mă, măcar. Ok. Eu, hai să facem mine. Hai să facem mina în coam, căcatul ăsta din fața noastră. În coam. Regret tot! Mă întorc înapoi. Aoleu. Ah! Oh! Oh! Nici nu știam că vine după mine să mă apă. Ah! Mă, eu am zis că regret tot înainte să știu că vine după mine. Bă, face trick to se bagă pe suport și vine pe altă parte, vezi? Și tu erai sub apă și te uitai la mine cum mor. Căcatule. <laughs> Căcatul dracu. Uh, aluminium pula și cu... Avem, avem niște de astea, mă, deja. Tră, tră, tră, tră. Aluminium pula asta trebuie să o punem undeva. Dar de obicei se pune la întuneric, deci... Tu cumva faci tunel în apă. Da, arată sexy. Oh. No! Momentul ăla când trebuie să arate sexy. <laughs> Futu-ți morți, mă, din gara. Aaaa! Ah! Și eu era să mor. <laughs> Ce dracu e? Dă-te mă la o parte prostule, că nu știu să faci nimic. Dă-te! Tu astupi tunelul sub apă. <laughs> Eu l astup ca să nu fie cu apă, știi? Tunelul sub apă să nu mai fie cu apă. Păi îl fac eu fără apă, lasă-mă că mă descurc. tu mureai. <laughs> Eu am murit pentru că am început să ascult și m-am uitat la tine două secunde să văd ce dracu faci. <laughs> ce scuze de poponat. <laughs> Să-mi bag pula, dar mai știu cum trebuie să fac. L-ai umplut cu tot cu blem. tai Nu cred că vrei să ajungi, da. Nu știu cum să pun apa în apă. Nu știu cum să arunc găleata cu apă. O să-mi bag pula de mânec. Ce gay ești. Nu știu cum să scap de da? apă! nu, îmi bag pula de știu. Cum să ce? Cum să scap de apa din găleata? Lasă-mă pe mine că știu eu să scap de apă. Dar tu ești prost. Și, și n-am ce să fac până nu faci tunelul, că trebuie să... Să sap. Sapă și tu o mină lângă. A, știu cum să scap de apă. A, sapă o mină lângă unde în pula mea, în apă. Lângă ceargelul ăla de aproape de omorât. A, știu eu cum să scap de apă. Și eu. ce faci? Dacă iar pui lemn, mă piși pe fața ta. <laughs> Am pus lemn ca să scap de lemn. Ok. Adică a, a fost ok. Dă-te. Mă, ești gay. Am, am pula stricat totul, <laughs> totul. Ha, te-am luat apă din tine. Uite-te la mine. <laughs> <laughs> N-am reparat. Avem găleți, efectiv. Avem găleți. Și eu cu ce crezi că fac? Dar nu merge să ia apa nu aia. Nu pot... <laughs> nu merge să faci ce zici tu. <laughs> Înțelege, mă. Dacă nu știi tu să faci ce zice, nu înseamnă că nu merge. Nu merge. Îmi dai mie gălea ta să-mi bag pula în tine? <laughs> Foarte bună idee. Dă-te bă din gaura mea! Dă-te din gaurica mea. Dă-te din gaurica mea. Dă-te din gaurica mea! Dă-te! Dă-te! <laughs> Dă-te bă din gaurica mea! Dă-te mă din gaură! Așa. Gata, gata, taie tot lemnul. <laughs> Mă, oh, știi că cât. A, s-a dus pe bună. N-am dat cu târnăcopul, era fucking... Ce ai făcut? Nimic. O baie ai făcut, asta ai făcut. Era un bloc pe care tu nu-l spărsisi, pentru că în loc să-l spargi, ah! dar spărgi ca o... <laughs> Ajutor! How deep is your love? Vezi ce faci? <laughs> dă te mă de aici, că nu ești inutil. Du-te mă de aici, inutilule. Du-te mă de aici. Măie. Și ție. <laughs> Deci- <laughs> Bă, dar urăști lemnul să-mi bau pula. Da, să-mi bau <laughs> A intrat în tine cam măta. Dă-te mă de aici, Ia. inutilule. Fără Dă-te mă tu! Dă-te mă tu! Bă, tu nu faci nimic, dă-te la o parte. Eu fac totul. Tu faci nimic. Votați în Ei, comentarii cine face mai mult, eu sau voine. Și să dea acum să votați pe voine. <laughs> Măcar eu fac ceva, da? Tu mănânci și mă încurci pe mine, asta e tot ce faci. Nu a stupa aia! Frate, poți <laughs> să sapi acolo. Nu, eu îmi poți să sapi. Eu îmi bag pula mueta. <laughs> Aruncă și mie o păi, da, lopată. Da, Aruncă mi o lopată. Îți Aruncă o pulă în gura asta, vrei? <laughs> Aruncă mi o lopată, șeful. Dracu are lopăți. Lopăți. Dracu are lopăți. Păi să mi apurat de nu stau și fără. Mina noastră e superbă, numai că ai făcut totul proastă la început și din cauza ta era să murim, dar asta e. Te iert. Te iert, nu mai fă așa. Ah, îmi pare rău că ești stupid și trebuie să te iert mereu, dar asta e, te iert. Dorești copilul meu prost, da? Am bă, am bă, dar îmi dau toporul în față. Ai stricat toate scările! <laughs> nu, ești inteligent și faci și tu o scară din aia, scară și gata. Nu, arată oribil. Nu, arăți oribil. Mai am 3 sen, cum vei să ajungem sus? Cu ce sap eu? Oh, să ba... Dăm toți în care le scăpat, cam așa e faza ta. Am găsit și eu, da, inutilule. Mulți mă dăm <laughs> Nu pot să mă lovești ca să-mi iei sendul. Am zis că nu pot. Am zis că nu pot, nu mai... Nu mai încerca imposibil, te rog frumos. Nu mai o pata. Da. Uite, ăsta e tot sendul care l-am poftim. Bine, bine. Ei, nu mai da! Na. Tot! Na. Te am mai aruncat una pe jos. <laughs> Bă, că ar fac ceva util, nu ca tine. Da, mă curci! eu <laughs> auzi, bă, e util să-l încurci. Tu ai spus-o că e util să te încurci, da? Așa că o fac. Ba, pula. Deci, știi că avem 2 diamond? Îmi fac o lopată de diamond. Nu! E, nu, deja am făcut-o. Nu! <laughs> te mai inutil. Mai bine facem un hău. Nici nu mergea. Ba, la mergea. De, asta... de fapt, folosești mult mai mult lopată decât hău. Asta e un hău, că hău e cel mai important lucru din istorie să-l faci din diamond, pentru că are o utilitate mult mai mare chiar dacă îl faci din piatră sau lemn. Așa că Hăul faci din gol. Da, Hăul chiar îl faci din gol, pentru că e degeaba gol, da. Ba, nu e degeaba. Țin minte că îmi foloseam el ceva, dar nu știu ce. <clears throat> am găsit lavă și chestii. Uh-oh. Ascundeți copiii sub mese, bagă pe maica ta în casă și închide geamurile. Ai auzit, mă? Mhm. Ce dracu sau băi, te bați cu cucu? A, la mură, nu cum. Am luat toate cadavrele toate cadavrele, efectiv. Și pe ăla cu gol, și pe ăla care l-am avut la început, tot. Le-am luat eu. Tot. Da, tot. Ok. Ah, pardon. Atunci am să șterg waypoint-urile de dead, dead, dead, dead, dead, dead. Ah. Păi asta uh, se numește minaritul. Minaritul este viața. Am găsit uh, ametist. Frumos, da, nu pot să-l harvestez decât cu... Bă, n-aveam de la de diamond? Ai făcut un pickaxe de diamond cumva. Dar în ce dimensiune trăiești? Țin minte că ai făcut. Nu Am, știu. Avem doi diamond. Atât. N-ai făcut niciodată un dolar de dai. Ai, frate. Un dai, mă, nu se poate. Ca să luăm și noi chestii, ca să facem și noi chestii. Așa ca între fete. Hai să mai pun și lumină pe aici. Pe aici. Încă o zonă, uite aici. Fix aici. Șpa. Și fix aici. Am o voinea. Ca între fete. Ai făcut ceva? Am uitat chestii. Ai făcut și tu frumos tunelul. Păi eu încerc dacă tu n-ai mai săpat prost pe aici. Hai frate, eu încerc să-l fac frumos și tu distrugi mereu. Nu mai vina ta! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Scări, tu ce... Frate, ți arăt eu cum se face. Da, lasă-mă să ies. Frate, arăt eu cum se mi-ai tăiat sendul de sub picioare? Hai <laughs> zici că am făcut ceva rău. <laughs> Hai bate, lasă-mă pe mine, că eu sunt inteligent și tu ești prost, da? Se închide peștera aici, se închide peștera, La, lasă-mă. Lasă-mă ca se... Ce faci, mă? <laughs> tu pici și dai vina pe mine. Spargi tu ăla de acolo. Mhm. Vedem cum îl sparg. Ți-a plăcut cum îl sparg? De ce nu poți să zbori? Da, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, hai să facem timing. 1, 3, Da, țar tu și eu dau. Hai. Nu, prostule. 3, 2, 1 și. Și, la, și sărim. 3, 2, 1 și. Și ce rezolvăm cu săritul? Să-mi bag pune. 3, 2, 1 și. Încep să pun blocuri. <laughs> stai, stai, stai. <laughs> stai, stai, stai, că am o idee. Am o idee, am o idee. Am o idee! Vezi că sunt inteligent când vreau? Ia-mă apa înapoi. Am luat. Du-te, pune, pune-te acolo. Așa. Acum am murit în pace. Dar aruncă și mie un pickaxe în gaura asta. Și acum lasă-mă să-mi fac treaba. aruncă un pickaxe. Ți-am dat. Am nevoie de un Unde? Ah, gata. Ia aproape spart, căcatul. <laughs> Ai spus dă-mi un pickaxe. Ne-ai spus cum să fie pickaxe. Asta ne că am filmat destul, da, am filmat destul. Ne vedem în episodul viitor în care să sperăm că facem uh, ceva mai mult decât uh, voi ne dăm fail. Uh, voi ne aveți că pică apă din ceruri. Am o idee cum să facem scările astea, să încheiem episodul și să te după aia. Ne vedem în viitor, nu să dați un like, subscribe, că să vă apărați canalul Magic, voi ne spune ceva inteligent și ne vedem la viitoare. Haide, bună! Mă piși pe Dara. Alba <laughs> ca King Out. Ala! căluți! Tute gelut! <laughs>